Eccoci qua, eh, 14 giorni dalla vendemmia, oggi è il, 16 ottobre, quindi sono passate appunto due settimane, il vino, anzi il mosto ha raggiunto il grado zuccherino di 1, per cui siamo pronti per svinare. Adesso cosa ho fatto? Stamattina ho fatto l'ultimo rimontaggio, l'ultima follatura, l'ultimo rimontaggio, allora lo tengo 24 ore con una mh, mm, protezione di plastica in modo che diciamo, l'ultima parte di fermentazione piccola, minima, che, eh, che avverrà, eh, farà sì che le vinacce non si possano inacidire, perché l'ambiente comunque sarà piuttosto carico di anidride, anidride carbonica e domani mattina sviniamo. Ho protetto appunto il cappello con, eh, con un telo di plastica, avendo cura di, di eh, attaccarlo molto bene alle pareti in modo che non ci sia entrata di, di ossigeno. Poi ci sono le damigiane pronte per, eh, per, la, per contenere il, il, vino che dovrà essere, che, che svineremo domani. E, insomma, quindi siamo tranquilli, ecco la stufetta è ancora in funzione, adesso io questa la spengo perché ormai non, non, più, non serve più a niente. Ho dovuto usare una stufetta perché stava facendo molto freddo siccome la temperatura nel magazzino era diventata andata a, attorno ai 18 gradi allora ho dovuto usare una stufetta per far sì che eh, non, si fermasse, non si arrestasse la fermentazione che è andata a regolare siamo partiti da circa 21 e in 14 giorni siamo arrivati a 1 quindi più o meno diciamo che siamo andati alla media di un grado e mezzo di zuccherina al giorno quindi siamo pronti per, siamo pronti per svinare e domani facciamo la svinatura Domenica 18 ottobre, sono le 9 del, del mattino, siamo pronti a svinare. Il, eh, il, telo che avevo messo sopra il mastello si è leggermente gonfiato, ma non moltissimo, a riprova della, del fatto che stanotte c'è stato un minimo di, di, di fermentazione, ma non, non, eccessiva. Siamo pronti a svinare. Qua ci sono le, le, le damigiane che adesso sciacqueremo. E quindi insomma, dai, cercherò di far vedere passo passo ciò che, sto, che stiamo facendo, che dobbiamo fare appunto per eh, la svinatura, ok? Questo è l'ambiente del nostro cortile dove facciamo tutte le operazioni, certo, un cortile, insomma, un cortile appunto, c'è la botte con, eh, che ha al suo interno la micetta di zolfo, che però in questa fase non utilizzeremo si può anche vedere che sta uscendo, sta uscendo la anidride solforosa. Forse si vede, magari in... Sì, si vede. Lì dentro c'è la micetta dove brucia, sta bruciando l'anidride solforosa. Non si vede. Il dischio dell'anidride solforosa. Questo è il, il mastello con cui lavo accuratamente tutte le tutti gli strumenti per... Quindi per la svinatura un, un, un boccale, un imbuto, le, le, pompe. Poi ci sono dei mastelli graduati che mi servono per calcolare eventuali volumi, gorgogliatori, questo è il torchio che adesso risciacqueremo. Insomma questa è la mia della cantina. Qua c'è il rosato che sta ancora fermentando, è ancora lungo. E questo è insomma l'ambiente che stiamo organizzando. Questa, questa è la, la piccola motopompa che utilizzeremo. Noi sciacqueremo prima tutto quanto con acqua e metabisulfito di potassio. Quindi acqua e metabisulfito di potassio per sterilizzare tutto quanto, anzi adesso lo prendo. adesso vi faccio vedere ok metto una dose abbondante di acqua metto bisulfito di potassio una, di, di mezzo bisulfito di potassio per sterilizzare poi naturalmente tutto quanto andrà sciacquato abbondantemente metto subito il bisulfito ok prima si sciacqua tutto e poi si farà l'operazione Svinatura. Questo è da 100. Eh, quella che è data a messa, cosa succede? Beh. Ok, travaso con motopompa che pesca dal, dal mastello abbiamo fatto il travaso all'aria per far prendere ossigeno al, eh, al, mosto tanto poi adesso va nelle damigiane con il tappo cogogliatore questo è mio cognato questo è mio cugino Franco e facciamo il travaso così e cominciamo a riempire le damigiane e poi ci rendiamo conto di quant'è abbiamo finito la svinatura del eh, mortofiore eh, abbiamo riempito due damigiane da 54 litri più altri 5 litri più il eh, vino rosato quindi insomma sono circa 131 litri di, di mortofiore adesso torchiamo abbiamo cominciato a riempire il torchio e mo vediamo come si torchia ecco qua torchiatura c'è anche Leonardo forchiatura un filtro per eliminare le parti più solide le parti più grosse questo è più valente mm. adesso vediamo quanto ne esce di torchiato lo misuriamo seconda torchiata giusto? anche il video però mi si era scaricato eh, non c'è niente eh, abbiamo esaurito le vinacce mastello vuoto. Poi facciamo il calcolo di quanto è il, il tonchiato tramite uno di questi contenitori graduati. Seconda torchiata. Questi sono gli ultimi. Si monta il torchio. Matto ne manca la fusso. Ok. Eh? Costorduro. Basta eh, vedere il curto, Franco. Ah, Guarda il torque, si comincia a torchiare. Optimus Prime. Optimus Prime, vero Leonardo? Optimus Torchius. E vediamo quanto ne esce. Fino adesso ce ne saranno... quanto sarà? Una ventina di litri? 20-25 litri più o meno. E eh, poi, poi, misuriamo bene. E come fa ad essere 141 scusa? No, 131 era. Eh? Eh, 141 prima piano e poi con la leva. Ma se questi sono 20 litri, come fanno ad uscirne 131? 121 sono i litri di mosto fiore. E seconda portata sia. E questa? Via, 10 minuti. E eh, sembra cioccolato splendente. Non sarà d'armale per uomini. No. Come si userà l'armadio? Esaurita la torchiatura facciamo, raccogliamo le vinacce per fare poi l'acquavite. E adesso si lava tutto. Ok, dai, abbiamo praticamente finito. Eh, la cosa bella è che, insomma, in tutto questo non abbiamo utilizzato eh, solfiti perché non, non c'è bisogno, perché il, l'uva era perfettamente integra e abbiamo fatto insomma tutto in maniera molto, molto naturale, mm, osservando la massima igiene. Questo è il magazzino adesso, come si vede. Qua c'è Luisa. <laughs> Questo è il rosato che sta fermentando. Dai, adesso tiriamo fuori anche qualche statistica per le conclusioni finali. Ok, sono le ore, circa le ore 13 di domenica 17 ottobre 2021, a 15 giorni dalla, dalla vendemmia di Suboe, il nostro cannonau, della, vigna, della nostra vigna di famiglia. Abbiamo effettuato la svinatura che è andata molto bene Facciamo un po' di conti. Allora, mosto fiore sono 54 litri di una damigiana, più 54 fa 108, più 5 litri in questa damigiana sono 113. In più ci sono 17 litri di rosato che sta fermentando, il rosato che io uh, ho tenuto facendo, che sto facendo, eh, che voglio ottenere avendo svinato uh, una parte del, del, del, mosto appena macinato il giorno della, della vendemmia che sta fermentando. Quindi in tutto 54, 54, 108, 5, eh, 113 e 17 sono 130 litri di mozzofiore. Torchiato, 49 litri a raggiungere 54, più 1,50, più 5,55, quindi 55 litri di torchiato. In tutto 185 litri di vino che corrispondono grosso modo al 58%, 57,8% esattamente della eh, resa su 320 kg di uva macinata. Abbiamo tolto le vinacce, le abbiamo conservate per fare po' di acquavite per uso, per uso familiare, diciamo, per regalare agli amici. Quindi è andata molto bene, adesso il vino sta riposando nelle damigiane con tappo gorgogliatore, che fa sì che l'ulteriore finale eh, fermentazione dei pochi di zuccheri residui, abbiamo svinato a circa 0,5 di, di zuccherina, eh, possano essere consumati dai, dai, dai lieviti eh, che si sono anche corroborate avendo ricevuto un travaso. E quindi tutta la zuccherina residua sarà consumata nella fermentazione grazie ai tabbi gorgogliatori potrà uscire la diria carbonica e non entrerà l'ossigeno quindi insomma è andata molto bene la svinatura si scuppongiu come si, come si dice da in sardo l'orsulei siamo orsulei eh, sono molto contento e ringrazio naturalmente mio cognato Federico, mio cugino Francheggio che mi hanno dato una grossa mano d'aiuto. Quindi insomma, sminatura effettuata, prossimo passo, il primo travaso. Ciao!